espanta la por. Per tots sants, monstres valencians. A l'escola, els monstres valencians arriben per tots sants a les escoles valencianes. Vos uniu a la campanya Espanta la por de l'Etno? Un moviment que ja es desenvolupa en més de 100 poblacions valencianes, gràcies a les biblioteques i els museus locals. Ara arriba a les escoles. Ara arriba a les escoles dirigit a tot l'alumnat d'infantil i primària. Faran front les ports amb l'home del sac i la quarantamaula. Descobriran el món màgic de les rondalles, amb les bruixes i els dracs. I s'enganxaran a la lectura amb el Caro i Queixalets. L'Etno, Museu Valencià d'Etnologia, vos ofereix una proposta molt atractiva per al vostre alumnat ens obriu la porta del vostre centre?